えはあうんえあその皮剥がしてやるってああおお前ちゃん、あああああもうあえあえあはい あいやはああうんって聞いてだええそして次の曲が始まるのです